қарсы алабыз әкәмәт квн командасы достар мына тіге мініп өттіріп бірге құлшылып өскен тіге сиамский бәрәңгілерін көргеніңіз бар ма міне шушындай бәрәңгілер турында біздің мюзикл братан братан мен сені шынды яратам братан братан мен де қара братан сен бәрәңге мен бәрәңге біз бит бәрәңге қарале братан әсіне отыртқандары бар ма әлі жоқ әсіне? жоқ біз бит бір баранга әбей бұл барангадан иш атимсың мен сандырып отырады болам Abi, Aktar, wir müssen das schon wieder ratan. Wir sind der Riegerste Schuhe, ich schließe es bis neue Rasse. Bis dann bis, ich habe es gar perkus Idee. Ich tue am Anfang mal ein Kittu. Wie wir zucken. Ah. Ja. Ich habe Bumas. Mir alle, Tababa. Tababa. Ого! Нинди зур қапшық бұл. Нинди гіна бәрінгілер отырмай мұнда. Ого! Сіз фандасына көрмәдіңіз ме? Менің братымыны Көрмәдіңіз ме? Жоқ. А сіз қара тегі бәрінгі балары білен келген. Көрмәдіңіз ме? Жоқ ма? Жоқ. Әй! неге сен фәнді зүлфәт болғанда фу кетеле мұнан шамаха баранге фу кет, кет! кит противный Кет! ужас әшейін әшейін көрмәдің ме епай вообще шөгінді қоясың ғой қоя фантазия мені бағрам көрішкім мені ақтас фәндәс ақтас фәндәс ақтас Фендес. ақтас анда түгіл ме мен мұнда фәндәс фәндәс Фендес. фәндәс кел мұнда біз бір бірімізді таптық ауыр ұздық, колорадоны жеңіп қабат біз қауыштық Айыр ҡатылдылар, биллаша булмадылар. Уатҡы ширәк тә. Вау! Дослар. Дуслар, май айында бәрәңгеләрнең тормыш жолы барыбер үзелә. Фәндәсне бәлешкә җибәрәләр, ә әктәсне тавыкларга шарга. достар біз енді қозған дәулет аграр университетінен бізге хәтта бәрәңгілердің тұрмышы да кішілердікі сыман шуңа күрә табиғатны яратыгыз һәм инде аны хөрмәт итегез рәхмәт Bak balın şeşekleri sine böyle gidemez иә бізде ана <laughs> тұз градус деп әтияни танышыңыз бұл Илдар. Біз аның білән Ей, татар жігіті екен еш. Исен